imebatilisha kesi ya mgawanyo wa mirathi ya mzee Mengi, na hii hapa ni moja kati ya zile kesi ambazo tunafahamu namna ambavyo zimekuwa zikisumbua, namna ambavyo Jacqueline, pia huyu ni mke wa marehemu ah, mzee Reginald Mengi. Nafikiri inapendeza tukisema aliyekuwa mke wa mheshimiwa Reginald Mengi, na tunajua pia ugumu ambao amekuwa anakutana nao tangu amekuwa akihitaji kufikia hatima hiyo hapo eh, ya mgawanyo wa mirathi, ndugu ambavyo wamekuwa hawahitaji apate chochote na vitu vingine kibao. Nafikiri nianze kwanza na taarifa ya mahakama kwa hiki ambacho kinaendelea, enzeni. Baada ya hapo basi tutarudi kuzungumzia mengine mengi zaidi, ili basi tuweze kueleweshana taarifa inazungumzia vitu gani na ni kitu gani ambacho uh, kinaendelea mpaka sasa hivi. Nafikiri kuna vitu vingi ambavyo navikumbuka kupitia kesi hii. E bana mahakama Mahakama Kuu Kituo cha Haki Jumuishi masuala ya kifamilia Temeke imethibitisha makubaliano ya wasimamizi wa mirathi ya marehemu Reginald Abrahamu Mengi na wasimamizi wa mirathi ya aliyekuwa mtalaka uh, okay, sawa. Hapa kuna vitu vimeingiliana kidogo, kumradhi. Okay, okay, okay, okay, okay. Sawa, tunaweza kuendelea. Anasema aliyekuwa mtalaka wake marehemu Messi ana Mengi kuhusu mgawanyo wa mali alizoziacha mengi Nitakuelewesha, nimesema hapo mbele, nafikiri huenda mpaka sahihi hapa kama inakuchanganya. So kadri ambavyo ah, uwezo uh, wangu utaniruhusu, nitakujulisha taarifa hii imekaa kaa vipi mpaka sasa hivi. Lakini hapa chini pia taarifa hii hapa ya kimahakama inaendelea kusema uamzi huo umetolewa na jaji uh, Arvin Mogeta kufuatia shauri la mapitio namba ah, sifuri uh, moja la mwaka elfu mbili na ishirini na mbili lililofunguliwa na mjane wa Mei mengi, Jacqueline Ntuyabariwe mengi na watoto wake Jaidan Kihoza na Liani Shashisha mengi wakiwakilishwa na wakili Audex Vedasco Vedasto Kahendaguza. Ah, majina jamani, tuiane razi kidogo. Ebana, eh, hapa chini imeendelea kusema katika makubaliano hayo ya Novemba 11, 2021 walikubaliana kuhamisha zaidi ya shilingi 1.23 bilioni kutoka katika katika mirathi ya marehemu Mengi kwenda katika mirathi ya marehemu Messi kama gharama za Mengi kumtunza mtaraka wake wakati wa uhai wao. Nafikiri utakuwa unaelewa hapa kidogo kitu gani ambacho kimeweza kujitokea. Labda kama utahitaji pia niweze kurudia zaidi eh, uweze uh, kuelewa kitu gani ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi, kwa sababu watu wanajiuliza pia swali kubwa mpaka sasa hivi kwamba kuhusiana na hii kesi, ni Jackie ameshinda Ah, ni kwamba ataweza kupewa pia haki zake au kitu gani ambacho kinaendelea. Na mara mwisho pia nakumbuka alisema kwamba hata wakina baba mdogo wale wadogo wa mengi na watu wengine wamekuwa hawampi sapoti yoyote, hawahitaji pia yeye kuwepo ama wamali, ni kama alikuwa hatambuliki fulani hivi kwenye mali. Hii ni kama kifo kilichotokea siku za hivi karibuni kwa mzee wetu Mrema. Nilizungumza pia juzi hapa kwamba tusiombe yakatokea haya mambo. Uh, kwa bahati nzuri pia kubwa zaidi dada yetu yeye Jacqueline tayari alikuwa alikuwa ameshazaa watoto na vitu vingine, lakini kwa mzee Mrema mtoto hajayapatikana lakini harusi tayari na cheti kilikuwepo. Unajua pia cheti kiko na nguvu kiasi gani kwenye hizi mambo, na kwa bahati mbaya, baada ya wao kumaliza mambo ya harusi, ilitokea tatizo, mzee akaweza kufariki. Basi bwana, dada yetu hivi ndivyo amekuwa akipambania kinomanoma kupata uh, haki zake ambazo mwenyewe alikuwa akizipambania. Hatufahamu sisi kama watu wengine wa kawaida ambao tuko mbali ya familia, yupi uh, ana haki zaidi uh, ya mwingine. Sasa huyu hapa anaitwa Zawadi um, anaitwa Zawadi, yeye ametoa pia ufafanuzi kwa ambao hamjaelewa juu ya kitu ambacho nimekizungumzia hapa. Yeye anasema kwa ambao hamjaelewa, mirathi hapa zipo mbili, ya Reginald Mengi na ya Messi Mengi. Wasimamizi wa mirathi hizi mbili ni tofauti. Sasa wasimamizi hao wa, wa mirathi pande zote mbili walikubaliana kuhamisha hicho kiasi kilichotajwa hapo juu kutoka kwa mirathi ya Mengi kwenda ya Messi Mengi ja yake yake nadhani na watoto wengine wawili wa Mengi wakafungua shauri la kutaka mahakama kubatilisha makubaliano hayo. Sijui kama utakuwa unanielewa hapa. Nafikiri mambo za kimahakama kuzielezea kidogo huwa zinahitaji akili mingi sana. Unaelewa nini maana ya neno batili? Batili ni kitu ambacho akinakuwa hakiruhusiwi fulani hivi au vipi bwana? Hapa wanasema baada ya kuhakikisha mm, okay, anasema mirasi ya Mengi kwenda kwa okay, nadhani wengine wawili wakafungua shauri la kutaka mahakama kubatilisha. Okay, anasema makubaliano hayo, mahakama imekubali kubatilisha makubaliano hayo. Kwa ufupi, wale waliofungua shauri hilo ambao ni Ijaki na wenzie wameshinda. Sasa Jaki ndio alifungua kuzuia mgawanyo wa pesa hizo ambazo uh, familia ya mzee Mengi ilihitaji kuifanya uh, kwa ajili ya hiyo pesa yote ambayo nimekutajia kwamba ilihitaji kutawanywa kwa ajili ya kaunti tofauti tofauti. Hawa wengine ni uh, familia, nafikiri huyu mesi babi na kuchanganya, ni huyu ni mke wa kwanza nafikiri wa mzee Mengi ambaye ni